Mung tak sadap pandah-pandah. Aku nak duduk pasal aku, mung pun pasal mung. Mereka masih rap. Lagi tu. Pas apa berani nak kena sihat orang ada kecek lagi tu. Bermaknanya, dia tak saya terima nasihat, tak saya terima tegore. Itulah Allah Ta'ala ambil cerita ha kaum Nabi Lut mari royak dalam Quran dalam beberapa tempat maka kita สะท้อนถึงสังคม hak hidup pada zaman sekarang ni lagu mana lebih kurang zaman tu pun lagu tu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ayat 50 50 ni sampai 59 surah An-Naml sebagai akhir kisah Nabi Lut yang Allah Taala firman di dalam surah An-Naml ni sekali lagi saya baca terjemuh ayat 50 ni kemarin baca dah tapi ulas sekali lagi Maka kaumnya tidak menjawab selain dari berkata. Jawab lagi mana pokok-pok dia? Usirlah Lut dan pengikut pengikutnya dari bandar kamu ini. Maknanya hamaklah. Waktu baiklah. Lut dan orang-orang yang berime bersamanya. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendakwa diri, mendakwakan dirinya bersih suci. Jadi Kelum Nabi Lut ni Hak pesaing ganah Main jatah sama jatah ni Dia nak duduk dalam cemar Nak duduk di dalam maksiat Dia tengok Nabi Lut dan Puak-puak hak berimin Dia nampak katanya Duk dakwa, duk ang katanya cuci bersih Puak dia sendiri nak duduk dalam cemar saya buat banding mudah-mudah supaya dengan orang gi nasihat kepada orang. Ada orang sore dia gi nasihat kepada orang tu, royak royak royak royak royak, ba lepas pada kecek sudah, dia, orang tu kata gano? Gini ya, ikut mung ah. Mung mung aku aku. Aku nak duduk pasal aku, mung tak sama hidup royak gapo. Mung tak sadap panda-panda. Ah. Aku nak duduk pasal aku, mung pun pasal mung. Metong masih Lagu tu. Pas apa berani nak pergi nasihat orang ada kecek lagu tu. Bermaknanya dia tak saya terima nasihat, tak saya terima tegur. Itulah Allah Taala ambil cerita ha kaum Nabi Lut mari royak dalam Quran dalam beberapa tempat maka kita สะท้อนถึงสังคม hak hidup pada zaman sekarang ni lagu mana lebih kurang zaman tu pun lagu tu Zaman lah ni pun lebih kurang juga. Itulah Allah. Rakyat katanya. wa فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَأَتَهُ كَانَتْ min al الْغَابِرِينَ Lalu kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya. Dia tak ramai orang. Okay? Hak pasang berimeh. Hak pasang ikut jalan yang benar ni dia tak ramai. Patut Allah carik waik dalam Quran illam ra'atahu kecuali isterinya tak tinggal bini Nabi Lut sebab orang tino ganah orang tino jahat kalau kita nak kata sejahat-jahat orang perempuan hak kita tengok boleh jadi zaman lo ni lah tak sama lagi dengan bini Nabi Lut pada zaman dulu dalam tafsir royak ni masya-Allah dia wang pen jahat kepada suami dia sejahat-jahat. Dia royak habis rahsia dalam rumah tangga. Keburuk ke, apa ke? Dia sengaja royak nak jadi tok laki ni huduh tak molek padahal seorang nabi nak ada mananya keaib keburuk ke tapi bini duk buat cerita kuk rươngขึ้นมา nak jadi tok laki ni cema dalam saita orang ramai-ramai tak sel jadi orang berimej dengan Allah tu bini Nabi Lut serupa juga dengan bini Nabi Nuh laknatullah alaihima yang Allah Taala raya waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin mung dua-dua orang ni mung masuklah dalam api neraka bersama dengan orang-orang masuk neraka di akhirat sikit lagi Masya Allah. Sebab tu, semua yang disebut di dalam Quran adalah benar satu penetapai dia panggil. Benar hak tak boleh berubah. Duk lagu tu. Dia tu hair rakyat dalam Quran macam mana, lagu tu lah. Main plan-plan. Lepas cuba kita gambar seorang isteri Nabi. Seorang isteri Nabi jadi macam tu yang Allah raya katanya sejahat-jahat manusia yang dia buat pada zaman itu. Kami takdirkan dia menjadi dari golongnya yang tertinggal dalam azab. Maknanya di disekso atas muka dunia bersama dengan orang-orang yang kena balik bombing pada waktu itu. Allah firman faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min tin. Kami jadikan tanah hak bawah jadi atas, hak atas jadi bawah, patu waktu turun hujan. Hujan batu pula. Nak klop kamu puak-puak ni tak siwi hidup dah. Atas muka bumi. Hatulah. Kita tengok Allah Taala balah ke atas manusia yang dok buat karuk homoseksual dia panggil iaitunya main jatah sama-sama jatah pada waktu tu tu hang tak sewi ada manusia duk buat lagi tapi tak ada arah timur seluruh dunia pada zaman sekarang ni ngabzina lesbian gotu goni gotu goni banyak manusia main sama-sama manusia manusia main dengan menateh jimuk dengan menateh tak tahulah sikit lagi nak jadi gapo manusia ni kau dok buat gotu gani gotu gani patu sebar seluruh dunia tak ada malu tak ada nampak katanya malu orang dunia zaman ni, dunia orang telanjir tak malu kalau lah orang mikir sikit orang telanjir ni orang orang panggil orang gila apa mun duk telanjir depan orang tapi dunia zaman sekarang ni bukan telanjir saja dak Duk setubuh, duk jimuk, duk zina, duk gatu ke ni. Tunjuk depan orang. Lepas tu, seolah katanya, berasa bangga dengan benda yang dia duk buat, orang boleh tengok. Padahal manusia ni radiknya dia, dia, dia salah, dia katuk muka lalu. Katuk muka. Takut orang tengok muka ni, oh dia ni. Aku dah kenal lama dah. Weh, tak tahu katanya dia. Duduk beranglang ataupun duduk wakga tu, duduk wakga ni. Tu galaknya orang. Dia malu muka. Dia katuk tak siwi orang. Prek gambar dia dan sebagainya. Tapi dunia zaman-zaman sekarang ni masya-Allah teruk. Itulah Allah Taala rakyat katanya wa amtarna alaihim mataran dan kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan. Hujan batu. Sehingga dalam tafsir katanya Namo tu ada siap dah di batu. Nak jatuh tak pala siapa. Musawamah. Yang ditanda siap-siap dah. Katanya batu tu akan kena ke atas mana-mana orang. -mana Mai pelat. Masya-Allah. Gambar lagi. Maka amat buruknya hujan azab yang menimpa orang-orang yang telah diberi amaran. Amare di sini iaitu melalui lidah Nabi Lut. Duk royak so so so beringatlah kamu beringatlah kamu. Lepas hujan ni dia turun hujan apa ni? Hujan batu turun waktu malam. Yang Allah royak kepada Nabi Lut katanya mung kena bawa anak kamu dan orang-orang berimi tubik belum subuh. Bila tubik daripada umuh jangan paling klik. Jangan paling, jangan tengok semula. Takut-takut kan? Takut duk teringat, duk sayu hati. Sebab tu orang apabila dia neu-neu sungguh, dia tubik, prf, dia tubik dah lera. Dia tak paling tengok. Dia galiknya orang ada ada kasih, cinta, duk ada lagi ikat teh. Dia tak leh. Tak leh, seolah katanya tak leh terlucuk, tak leh lepas. Tak leh becek. Kuasa nak pegang tangis, sapa sut tai, cih. Sepada lagi oh raya dan lakon tu lah. Kalau kita gambar mudah-mudah. Tapi Allah raya katanya. Hei Lut dan kaum semua. Orang yang berimil. Bila tubik daripada umuh Pergi selalu dah. Sebab Allah tak ada nak. Nak waktu bala. Ke atas mereka ini waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Tu saya tanya. Dakkah subuh tu? Dekat dah. Orang ada tengah-tengah tidur molek. Cuba kita gambar dah. Puak-puak hak depan sang tiau ratri tu. Waktu malam-malam pukul tiga, pukul empat, baru sudah makan arak. Puak-puak dia. Sedangkan orang berimi waktu tu pukul tiga, pukul empat tu bikah bangun nak semaya tahajud. Orang hak minum arak, orang duduk berzina, duduk joget pergi mari. Masa tu ya sudah lah pub ba, katuk waktu tu alik pagi je tak buka sebab apa sebab orang hok minum arak duk duk tendram gotu gani kan dia nak kelik dah waktu tu cuba kita gambar lebih kurang itulah juga manusia pada pada zaman-zaman dulu pun lagu itulah keadaan Allah Taala pun waktu turun hujan hujan batu yang yang menjadi hujan yang tak pernah Tuhan waktu turun ke atas mana-mana umat sebelum itu. Akhir sekali dan akhir juzuk yang ke-19. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah. Dan selamat sejahtera kepada hamba-hambanya iaitu nabi-nabi yang dipilihnya. Semua nabi itu tu happy pilih belakang. Tapi agungnya nabi-nabi yang disebut nama mereka di dalam Al-Quran. Ha tu sebab itulah saya selalu dak sebut dak kepada kita tak siwa jadi plat. Iaitu nya semua nabi rasul ni adanya 124,000 orang. Yang tersebut eh, yang apa ni yang menjadi rasul luan-luan 300 13 lebih kurang tu dah. 313 ataupun 315. Tersebut nama di dalam Quran ni 25. Dalam 25 tu hak teragung iaitu nya lima orang yang dinamakan ulul azmi minar rusul iaitu nya rasul-rasul yang terpilih iaitu nya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalam. Patu dalam kalangan semua rasul-rasul dan nabi-nabi, Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang teragung. Hani boleh katakan sayyidul anbiya wal mursalin. Penghulu segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Iaitu Nabi Muhammad. Sebab itulah Allah Taala pun royak katanya. Nabi-nabi yang terpilih gapo nota kaki 1278 setelah Allah Taala menceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang membuktikan kekuasaan Allah azza wajal dan perihal mukjizat-mukjizat membuktikan kebenaran mereka dan kebenaran agama Allah yang menjadi hidayah pertunjuk kepada umat manusia maka dalam ayat ini baginda diperintahkan bersyukur dengan memuji Allah Ta'ala kerana nikmatnya, nikmat-nikmatnya itu dan memohon semoga sekelia Nabi-Nabi dan Rasulnya dilimpahi dengan selamat sejahtera kerana mereka lah yang telah menyampaikan dan menyiarkan menyebarkan agama Allah iaitunya agama Islam yang berdasarkan tauhid kepada umat manusia untuk mendapat keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat itulah sebabnya kita dapati semenjak zaman Nabi hingga hari ini dan seterusnya segala doa permohonan dan segala khutbah dan ucapan terlebih dahulu dimulakan dengan memuji Allah dan mengucapkan selawat dan salam kepada sekalian nabi-nabi dan rasul. Demikian juga yang dilakukan dalam tulisan yang berupa mukaddimah dan kata-kata sambutan. Nah, semua orang apabila nak kecek nak khutbah nak apa, alhamdulillahirabbil alamin. Patu nak sambung lagi panjang ikutlah. Lepas tu wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin ataupun wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin. Ikutlah. Nak sebut dalam bentuk macam mana tapi selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa orang itu orang yang ucap perkataan yang baik. Mana-mana ucap pe ceramah kecek yang tak mula dengan bismillah, alhamdulillah, selawat ke atas Nabi alaihi wasallam. Nabi royak katanya fahuwa akta maka benda tu kecek pe dia usaha dia buat dia adalah kepek utuh tak molek mai sombun ha, tu, tak cantik dan tak comel doa-doa kita pun apabila kita berdoa tak mula dengan bismillah apa ni tak mula dengan alhamdulillah tak mula dengan selawat ke atas nabi pun doa Nabi katanya, semoga Allah Ta'ala tak terima doa tu. Sebab tu kita pun kena jadi semua. Nak kecek walaupun nak kecek sekali pun Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tak apa dah. Walaupun tak ada mula dengan Alhamdulillah. Sebab, sebab Bismillah tu dia termasuknya Alhamdulillah. Dalam dalam dala diri dia sendiri dah. Sebut nama Allah dan selawat ke atas Nabi. Akhir sekali, Tuhan tanya, Allahu amma amma yusyrikun. Allahu khairun amma yusyrikun. Sebab tu dalam hukum tajwid dah kena baca panjang ni. Kena baca panjang ni. Allahu khairun amma yusyrikun. Ya jadi soalan. Asal dia A Allah. A Allah. Asal dia lagu tu. Tapi hukum tajwid dalam riwayat hafaz daripada Asim kena bacanya panjang sini. Boleh juga nak baca pandok. Allah. Tapi satu cara lagi yang kita boleh baca. Tapi umumnya orang baca baca panjang. Ha tu sebab tu kita nak baca Quran ni saya tambah sikit dah. Eh. Nak baca Quran kena ngaji hukum tajwid. Ha. Kena ngaji tajwid dia, kena bermusyafahah muluk ke muluk daripada guru kepada anak murid. Lepas tu guru juga kena baca we betul, we kena. Qur'an tak leh kita ngaji dua itu eh. Kena ngaji melalui guru. Lepas tu guru pula, sepuluh saya rakyat saat ni dah. Guru yang kena sungguh dia baca. Bukan telur-telur minta maaf ni. Saya tak ada sebut kepada siapa-siapa dah. Guru sendiri duduk telur lagi baca. Lepas tu mengajar anak murid, kalau lebih telur lagi. Lebih tak kena lagi gitulah. Nah, kita terjemuh akhir sekali masa 20 minit lebih dah. Allah yang apa ni? Manakah yang lebih baik? Allah yang demikian kekuasaannya atau benar-benar yang mereka jadikan sekutu-sekutu baginya? Ini tak ada lah nak baca nota kaki sebab masa habis. Nak ya katanya Tuhan tanya, hak mana lebih molek weh? Allah ke ke benar hak orang duduk duduk syirik? Sebab tu ayat lepas pada ni dah. InsyaAllah tengok esok saya ulang sekali lagi. Ayat 59 ni. Limun ni soalnya tu saya tanya. A A'ilahum ma'allah. Lepas pada ayat ni. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.